Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. er zeigt mir hier Barriere an. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Guten Morgen. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Guten Morgen.